Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi guys Pada video kali ini saya akan menyanyikan Aisyah Isti Rasulullah versi Arab Ini adalah permintaan dari teman saya yang namanya Zuldan Putri Juliana Yes. yeah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan share bila teman-teman merasa terhibur dengan video ini dan apabila ada permintaan bisa tuliskan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh